اوكي هلا everybody and welcome to new video here we have new video uh, ونيو episode سيري جديدة رجعنا ل Epic Craft finally season 3 اي ثينك يا season 3 جايز تأكدنا من game over قال اي ثينك يا season 3 بدينا الأولى اللي خدم واحد وهذا الثاني يا 3 سو جايز ال host خذيناه من Pebble Host uh, 4 جيجا RAM. ثانكس فور اكس دي جيمر تلقاو الشنطة في الديسكريبشن هو اللي خذانا الهوست بطبيعة يلعب معنا اهو من التيم خذنا الهوست كان جو بدلت اسمي جايز اوكي جي فور بي او او روبو ذكي جايز يا انت كيما تشوفوا عندي بدا بداية هذوما هاي البدا نتاعي هذوما بدات الجماعة خاطر مازالو تعرفوا مازلنا كي بدينا كل تبدا جو هكا اند مي تو اه فما سيزون ماهوش موجود جيم اه يا السيزون الاول بكل ما ريكورداش سو جايز عاملين كيب انفنتوري حاليا خاطر ما تعرفوا معناها يعني مازلنا كي بدينا الكل سو نبداو نموتو الجو اللغة هذيك الكل اه, آه، قتلت شيب منك انت معبي باسك يا معبي معبي اوكي فما ضايع لايت جراي نعمل البيض لايت جراي نحبش نخلي الود عندي انا جايز ريب سيرفر برو ولا سيرفر 24 24 باش نبدا نهبط جايز آه، ان شاء الله نقولوا ان شاء الله دايلي اوكي ان شاء الله دايلي يعني في السيرفر خاطر هو السيرفر حاليا ان اي وتعرفوا ان اي كيما هاي بيكسل يعني كله لاك آه اكس دي معناها كي يشري الهوست قلت له اعمل اوروبا نسي ما بدلش معناها خذا عمل من اوروبا ومن تلقى له محل يعطوا عطولي ان اي بالغلط معناها هكا وتحسبت له ان آه، اي سو مشينا حكينا معاه قالوا لنا بما انه ماكش انت اللي حطيت قالوا اوكي تو نبدلكم قال ان شاء الله قال معناها اعمل تيكت وكل حاجه جو وبحاول ليتر يبدلوا لنا الهوست لاوروبا ويولي مش بينج معناها البينج عامل ايه شوفوا جايز كتكسر كيما هاي بيكسل هيك يعني تلعب في هاي بيكسل اللاج اللي تشوفوه في هاي بيكسل هو بريس هنا سو so جايز بتعرفوا الحلقات اللي معنا ما نعملوا سو uh, so خليكم انا سامع مومنت هكا مايني ونرقع الحاجات وحطونا guys في الديسكربشن شنو تحبوا تشوفوا في ال season هذا في الديسكربشن وي في ال comment شنو تحبوا تشوفوا في ال season هذا يعني كبنايات كمرش اي حاجه تتخيلها في مخك انا نحبوا قبل ما ترجع القرايه قبل ما ترجع القرايه ان نكملوا ال season ونخدموا فيه حاجات كبيره وباهيه ونلعبوا واحد في 13 وكان تقولوا جايز شبيس كناتكم اليكس آه، الكلنا اليكس وستيف خاطر السيرفر كراكي خاطر هو أيوه ما عندوش كونت اوريجينال سو آه، يتلز معناها يدخل بالكراكي وتعرف يبدا سيرفر كراكي يحطوا لكم السكنات الديفولت آه، اليكس وستيف سو so, uh, بالنسبه للسباون ماهوش هذا سباون سباون بريسك غادي يا yeah. طحنا في البلاصه هذه معناها بحثنا هذا سبروس اي ثينك وبحثنا مغادي الفلاور وفما دارك وود يا yeah. دارك وود لقيته سو ماني كنقول لكم جايز تنساوش تعملوا سبسكرايب يب اند تحطوا لنا كومنتارياتكم كون الجو ولايك يا وريونا الدعم جايز اول حلقه اول وريونا الدعم جايز لايكات وثانكس لوت بالطبيعه على الفيديوهات اللي فاتوا خاصه الساوند اند uh, قاعد الساوند كيبورد اند ماوس معناها هذوكم جيبوا لايكات uh, ياسر انت ماني نقول لكم جايز هاف فون و بيس خليكم مع سام مومنت وجو